हाय फ्रेंड्स मैं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम बात करेंगे उस बीमारी के बारे में जिसकी चर्चा कोविड 19 के बाद सबसे ज़्यादा हो रही है यानी कि ब्लैक फंगस जिसका मोटिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है इसी कारण कुछ राज्य सरकारों ने इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है हालांकि ये बीमारी जो है वो एक रेयर बीमारी की कैटेगरी में आती है लेकिन जिस तरह से कोविड नाइन्टीन के मरीज़ों में इसके लक्षण सामने आ रहे हैं इसने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है जो बहुत ही ख़तरनाक है जानलेवा है तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि ये बीमारी है क्या एक्चुअल में ये कैसे फैलती है इसके कारण क्या है इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं इसको हम कैसे पहचान सकते हैं इसके लक्षण क्या हैं और बॉडी के किन किन हिस्सों पे या भागों पे ये सबसे ज़्यादा असर डालती है और उसी आधार पे इस बीमारी को हम कितने टाइप्स में बांट सकते हैं उसके अलावा इससे बचने के क्या क्या उपाय हमारे पास हो सकते हैं और ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए ब्लैक फंगस को म्यूक्रोमाइकोसिस या जाइगोमाइकोसिस के नाम से भी जानते हैं इसके जो मोल्ड्स हैं ये एनवायरनमेंट में फ्रीली अवेलेबल होते हैं और अगर ये माइक्रोसिटीज़ या ये मोल्ड्स किसी ऐसे मरीज़ के कांटेक्ट में आ जाते हैं जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो या ये सारे रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व हों तो इस बीमारी का ख़तरा बढ़ जाता है तो दोस्तों हम बात करते हैं कि वो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं क्योंकि ये बीमारी होने के लिए फंगस के साथ साथ अगर ये रिस्क फैक्टर्स होंगे तभी ये बीमारी हो सकती है उन रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहला रिस्क फैक्टर आता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी कि ब्लड शुगर का अनकंट्रोल्ड होना बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर के लेवल हो जाना दूसरा ऐसे मरीज़ जिनको स्ट्रॉयड थेरेपी दी गई हो जैसे आजकल कोरोना के मरीज़ों को स्ट्रॉयड थेरेपी दी जा रही है तो स्ट्रॉयड्स के कारण से एक तो ब्लड शुगर के लेवल्स बढ़ जाते हैं दूसरा जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाता है ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक है वो भी इस बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं या ऐसे मरीज़ जिनका इलाज इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स के ज़रिए हो रहा हो जैसे कुछ कैंसर के मरीज़ होते हैं या ऐसे मरीज़ जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो तो जैसे ये फंगस ऐसे मरीज़ों के बॉडी के कांटेक्ट में आता है और जिस पार्ट के भी कांटेक्ट में आता है उसी पार्ट पे इसके सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं ये फंगस वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देता है तो जहाँ पे इस बीमारी का इफ़ेक्ट होता है या जहाँ पे ये फंगस ग्रो करना शुरू करता है उसी के आधार पे हम इसको पांच कैटेगरीज़ में या पांच टाइप्स में इस बीमारी को बांट सकते हैं पहला जो टाइप होता है उसको हम कहते हैं राइनोसरेब्रल मिक्रोमाइकोसिस तो इसमें जो है nose sinus eye ear brain का इन्वॉल्वमेंट होता है और यही सबसे ख़तरनाक टाइप है इस बीमारी का और जनरली जो आज के दिनों में केसेस मिल रहे हैं ख़ासतौर से कोविड के मरीज़ों में जो केसेस मिल रहे हैं वो इसी टाइप के केसेस मिल रहे हैं तो हम इसी बीमारी के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे दूसरा जो टाइप होता है वो होता है पल्मोनरी म्यूक्रोमाइकोसिस इसमें क्या होता है कि जैसे मरीज़ सांस के साथ अगर वो इनहेल कर लेता है और ये जो फंगस है वो लंग्स में चला जाए तो फिर लंग्स के फंक्शंस को इफ़ेक्ट करता है मेनली तीसरी जो कैटेगरी होती है उसको हम क्यूटेनियस म्यूक्रोमाइकोसिस कहते हैं क्यूटेनियस मीन्स स्किन तो अगर किसी को बर्न हो जाए या कोई इंजरी हो कहीं पे स्किन कटी हो और उस एरिया पे ये फंगस आके जमा हो जाए तो फिर वहाँ पे स्किन का म्यूक्रोमाइकोसिस या ब्लैक फंगस डिजीज़ हो जाती है जो चौथी कैटेगरी है वो होती है गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूक्रोमाइकोसिस यानी कि अगर कोई इस फंगस को निगल जाए तो उसको एबडोमिनल सिम्टम्स आने लगते हैं पेन एब्डोमेन हो सकता है या दूसरे गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं और जो पांचवी कैटेगरी है उसको हम डिसेमिनेटेड कैटेगरी कहते हैं यानी कि अगर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये इन्फेक्शन या फंगस फैल जाए और फिर वो दूसरे ऑर्गन्स को लीवर को ब्रेन को या किसी दूसरे ऑर्गन को इन्वॉल्व कर ले तो फिर इसको हम डिसेमिनेटेड कैटेगरी में रखते हैं तो आइए दोस्तों हम बात करेंगे राइनो सेरेब्रल म्यूक्रोमाइकोसिस या फंगल डिजीज़ के बारे में क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और इसी बीमारी का या इसी कैटेगरी का मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है इसमें होता क्या है कि जैसे ही कोई मरीज़ जिसका इम्यून सिस्टम कम हो इस फंगस के कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो ये फंगस सबसे पहले उसके नाक में जाके अपने आप को जगह बना लेता है या जो न्यूज़ल मेकोसा है वहाँ पे चिपक जाता है और क्योंकि उसके लिए वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन से ये वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देता है और जैसे ये ग्रो करना शुरू करता है वहाँ पे तो नेज़ल कंजेशन शुरू होता है नेज़ल ब्लॉकेज शुरू हो जाता है मरीज़ को थिक नेज़ल डिस्चार्ज आना शुरू हो सकता है यहाँ तक कि बदबूदार डिस्चार्ज हो सकता है या कुछ केसेस में मरीज़ को सूंघने की क्षमता भी ख़त्म हो सकती है और धीरे धीरे ये जो है ना ये फंगस आगे की तरफ बढ़ने लगता है जो साइनसेस हैं हमारे चार साइनस होते हैं उन चारों साइनसेस में भी इसका इफेक्ट आने लगता है उस कंडीशन में वहाँ पे जाके ये सूजन करता है इन्फ्लामेशन करता है उसको हम पेन कहते हैं तो जो भी साइनस इन्वॉल्व होता है या बॉडी का मान लो एक तरफ का हिस्सा जनरली इन्वॉल्व होता है इधर या इधर का तो फेस पे स्वेलिंग शुरू हो जाती है और बहुत ही सीवियर इंटेंस पेन होता है और जो पेन है वो कई बार बिना स्वेलिंग के शुरू होता है स्वेलिंग बाद में आती है अनबियरेबल पेन होता है मरीज़ को और फिर आँख में लाली शुरू हो जाती है आँख के अंदर थिक डिस्चार्ज आने शुरू हो जाता है जो ब्लैक कलर का होता है यहाँ तक कि जो आँख के आसपास के मसल्स हैं वो वीक होने लगती हैं तो एक कंडीशन होती है ड्रॉपिंग ऑफ लिड जो आई लिड है वो नीचे की तरफ गिर जाता है ऐसे आँख बंद हो जाती है जिसको हम टॉसिस कहते हैं फिर ये फंगस जब आगे फर्दर बढ़ता है तो जो हार्ड पैलेट है अंदर का जो हार्ड पैलेट है मुंह के अंदर वहाँ पे नेक्रोसिस शुरू हो जाता है नाक का अंदर जो टर्बिनेट है उसमें नेक्रोसिस शुरू हो जाता है और जब आप एग्ज़ामिन करते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे ब्लैक कलर का फंगस या नेक्रोटिक लीजन्स दिखते हैं टर्बिनेट में या आपके हार्ड पैलेट में और जैसे जैसे ये इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ता है आइज़ को इफ़ेक्ट करता है तो विज़न डिस्टर्बेंस हो सकता है यहाँ तक कि विज़न लॉस भी हो सकता है यानी कि आँख जा सकती है आँख ख़राब हो सकती है ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये फ़ीवर या बिना फीवर दोनों कंडीशन में हो सकते हैं या तो हल्का फीवर होगा या तेज़ बुखार भी हो सकता है इन सारे लक्षणों के साथ अब जैसे जैसे ये बीमारी आगे बढ़ती है तो ये ऑर्बिट को इसने इन्वॉल्व कर लिया और फिर इसका रास्ता ब्रेन की तरफ खुल जाता है और जैसे ये बीमारी ब्रेन की तरफ जाती है तो फिर ये बीमारी लाइलाज कैटेगरी में आ जाती है और यहाँ पे मोर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है मरीज़ों की जिनमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इसलिए इसको राइनो सेरेब्रल म्यूक्रोमाइकोसिस कहते हैं rhino means nose and cerebral means brain तो दोस्तों बात करते हैं हम डायग्नोसिस की हम इसको पहचाने कैसे हो और इस बीमारी का गोल्डन रूल है अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट तो मोटिलिटी नहीं होगी जितना डिले इसमें डायग्नोसिस होगा बीमारी में उतने चांसेस हैं मोटिलिटी होने के यानी कि मौत के डायग्नोसिस का बड़ा सिंपल तरीका है ईएनटी e चेकअप करना चाहिए ईएनटी e चेकअप में हम एक सिंपली डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी करके देख सकते हैं जिसमें आपको नाक के अंदर थिक काले रंग के लीजन्स दिखेंगे थिक डिस्चार्ज दिखेगा वहाँ पे पस दिखेगा नेक्रोटिक लीजन्स मिलेंगे नाक के अंदर टर्बिनेट पे मिलेंगे वो नेक्रोटिक लीजन्स उसके अलावा हम कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट करके भी इसको डायग्नोस कर सकते हैं या बीमारी के एक्सटेंशन को पता लग सक लगा सकते हैं जैसे एम या सी अगर हम करके देखें जैसे फेस का सी कर लें या एम कर लें उसी के साथ ऑर्बिट का भी किया जा सकता है जो साइनसेज हैं उनका पी एन एस सी या एम किया जा सकता है या एम ब्रेन और सी करके ये देखा जा सकता है कि ये बीमारी कितनी फैल गई है और उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट का डिसीज़न लिया जाता है कि अभी हमें ट्रीटमेंट करने की क्या ज़रूरत है कौन से टाइप का हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए ट्रीटमेंट में दोस्तों जैसे मैंने बताया early diagnosis is a golden की जितना जल्दी डायग्नोस कर लेंगे उतनी जल्दी हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं इसको ख़त्म कर सकते हैं दूसरा जो अंडरलाइन कॉजेज़ थे जैसे अगर किसी का डायबिटीज़ बढ़ा हुआ है तो उसको कम करना है तो वो अंडरलाइन कॉजेज़ को हम जितना कम कर सकें उतनी जल्दी इस बीमारी से रिकवरी हो सकती है तीसरा जितना जल्दी हो सके हम एंटी फंगल जो ड्रग्स हैं उनका यूज़ करें मरीज़ के ऊपर सो दैट ये बीमारी आगे ना बढ़े जो चौथा है वो सर्जिकल इंटरवेंशन है अगर ये बीमारी सिर्फ साइनस तक लिमिटेड है तो एक प्रोसीजर होता है जिसको हम फैस e कहते हैं F E double S functional endoscopic sinus surgery उसके ज़रिए उस एरिया को क्लीन कर दिया जाता है और बीमारी यहाँ पे ठीक हो सकती है साथ में एंटी फंगल दवाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं लेकिन अगर ये इसका एक्सटेंशन ज़्यादा है तो फिर हमें डिबराइडमेंट की ज़रूरत पड़ती है उसमें आपका ऑर्बिट का डिबराइडमेंट हो सकता है मैगजिला का डिबराइडमेंट होता है आई या आई बॉल का डिबराइडमेंट हो सकता है और कई बार इस ऑर्गन को या पार्ट को काट के निकालने की भी ज़रूरत पड़ती है जैसे कई बार ऐसे मरीज़ों में आई बॉल को निकालना पड़ जाता है ब्रेन को बचाने के लिए कि आगे फर्दर इसका इन्फेक्शन का एक्सटेंशन ना हो ब्रेन की तरफ तो कम से कम जान बचाई जा सकती है लेकिन अगर ये ब्रेन की तरफ एक्सटेंड हो जाता है तो ब्रेन के उतने एरिया को भी काट के निकालना पड़ता है फिर वी नेवर नो कि कौन से एरिया पे जाके बॉडी के इफेक्ट पड़ेगा जो एरिया बाहर निकला है और यहाँ से फिर जान जाने का ख़तरा और ज़्यादा अधिक हो जाता है एक और मैं सलाह देना चाहूँगा कि जितने भी लोग अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आ रहे हैं वो आते ही पहले दूसरे दिन में एक अपना ई e और आई का प्रिवेंटिव हेल्थ चेक ज़रूर करा लें ये देखने के लिए कि कहीं पे कोई फंगल ग्रोथ तो नहीं हो रही है ख़ास तौर से वो मरीज़ जो अस्पताल में भर्ती थे आईसीयू में या जिनको ऑक्सीजन थेरेपी दी गई थी दूसरा ये ज़रूरी करें कि नाक को ड्राई ना होने दें बार बार नाक को क्लीन करें ड्रेन आउट करते रहें वहाँ पर क्रस्ट को ना जमने दें अगर ये हम सब सारे काम करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि ये बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आपको उन सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे जो आपके मन में ब्लैक फंगस डिजीज़ को लेके थे या म्यूक्रोमाइकोसिस को लेके थे तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद